Saluton al cio, e ni vodia via dio. Hodia mi vos presenti al vi tion kion mi faris dum la pasinta iaro. Do, por tiui kiu cias, dum la pasintai du iaroi, mi studis videoludan programadon, kai mi kun laboris kun plurai grupoi por fari videoludoin. Mi ancora ne estas bona programisto, au almenau mi ne estas sperta programisto, sed mi progresas, kai mi progresas kai chitio estas ludo kiun mi nun prilaboras, laboras kiel programisto al ah, ludo ancora ne estas kompleta ancora mankas multe da grafikajo kai estas aliaj por tempo shablono kiu poste malaperos, sed mi volas prezenti la ludon al vi kai se mi iros al la mencio tie, vi povas vidi min en la listo la dua homo Richard Dalmo programisto to nun vi cias mian vera nomon do citiu ludo estas en la angla se mi jam discutis kun mia kunte amanoi, kaj ili diris ke uh, mi raitas traduki gin al esperanto ciam la ludo estos kompleta kaj kompreneble publiki gin to nun ni komencu la ludo la ideo de citiu ludo estas ke vi estas aliterano kaj Eh, vi povus aŭdi nun sed eh, mi mi ne volus montri tion ali terano kiu uh, estis en kosmoŝipo uh, crashis sur la tero kai vi devas collecti partoin de la sceno por crei la bildon de homo por che la homo ne povu trovi vin do kiel vi povas vidi jen mi la aliterano kai mi estas iom linda uh, kai mi povas kreski mi povs malkreski malkreski kai kia mi estas uh, granda uh, mi povs uh, eh, pushi aferoin, in mi estas uh, normala mi povs bone salti kai mi povs kuri rapide kai kia mi estas eta mi povs en idi eta in lokoin tio estas ideo kai se vi rigardas al la dextra supra flanco della ecrano o oh, pardonomen vi povs vidi la mi supposes la hom formon kun kun uh, diversai ajo i energi kai mi devas kolekti tu in ajo in por krei mian hometson mi supposes tiu kaze mi nun simple monta al salvidlo la ludon oh kai anka mi devas didi ke mi programis chiti un ludon sed mi ne ludis chin chad mi ne havas tempon sed tiu kaze mi simple volas rapide montri la ludon al vi a uh, kai collecti affairoin do non mi devo sedi citien collecti tuen um mi suppose che estas masco mm. manjujin do mi simple mi never manjas mi simple collectas per batado della capo ciu u casa mi devas sedi ti chamberon, chambron grande por do tie sed mi devas son collecti alia in affairoin kai che al vi povs vidi uh, supre en la dextra angulo estas mia sano do compreneble mi ne volas multe fali al mi mortos kaj mi neniam povas monti al vi la duon nivelon la duan mapon de citiu tiu videoludo Ok, bone, do mi nun devas esti un mette zorgeme, do... Oh, fec! Do, supposes che... <laughs> Uh, tiu parato ancora ne bone funccias, char estes truo tie au mi simple esas malbona ludanto. Ciu case mi faru tion de nove. Kai de nove mi devas paroli. Fec! mi mi vere ne esas bona ludanto de video ludoi. Ciu case mi iru tien kai mi estu tre zorgema. Char kie estis la problemo? Mi mi ne vidis la truon. Mi pensas ke esas problemo pri la tridimensia modelo Yes, bone, Do mi simple sequel chiti un linion, chara tio es pli secura. Au amat... Uh, G a... Uh, um, amaturo... Cial eh, nomi gen? Mi freges la nomon. Ciu case, mi nun idu tien, collectu la tereton, bone, La porto mal Mi ne vols collecti cion, chara mi ne habes tempon, es es longa ludo. Mi idu tien, yes, tio tio causas al mi doloron. Uh, ah, estas aferoi tie, cion mi povas collecti tie. Uh, kai eh, poste estos nom shieldoi super la pordoi kai tu uh, eh, indicos al vi cio o do yen mi simple electu la corpo partoin yen la capo uh, ah, ne estos bracoi uh, estos tiu trunco mi supposas tiu uh, tero ciu caso mi faru tion a uh, tiu ekrano ancora ne estas completa a uh, kai ci tiu estas la hub kai tiu signifas ke ci tie ni povas elekti kiel ideal alia aliaj kai ci tiu ekrano ŝajnas shvebi en la aero ciu caso a, oh, mi ne certas kien mi devas iri nun ĉu mi iru tien oh <laughs> fek um Ni vidos, ni vidos. Ah, bone, bone, bone, mi estas na alia loco. Ah, yes. Mi scias kie mi nun estas. Do, ci tiu nivello temas pri, mi supposas, arbaro, kai mi devas pushi ci tiun gigantan uh, pilkon, au, ji vere ne estas pilko, mi ne scias kiel nomi gen sfero, Ah, kai, oh, kai ancao vere shaine la graficajoi ne, ne bone funccias, mi uzas mian teko computilon nun, che non è bona buona per il sito. Gli è tre mal nuovo. Ci ho oh, oh, yes! <laughs> Ti ho questo po' di tempo, mi crei um, helpillo, che è un struo salvicchio in fari, se tu helpillo ancora non è questa preta. Ah, do, vi può essere tien, vi può essere di la arbon, ah, può essere di superin, che ti ho più, e effettivamente um, è questo quattro mappi, sed mi ne povas montri ĉion en ĉi tiu videoludo uh, en ĉi tiu filmeto sed kiam la videoludo estos preta mi tradukos ĝin al Esperanto mi publikigos ĝin verŝajne senpage a uh, eh, kai gestos mi suppose la nua vera video ludo en esperanto estas plurai sed chitio estas mi suppose uh, interesa ludo por infano e char gi estas bunta kai bella kai mi mi credas ciu case tio esos mia nuna a tio finijos y el fino de chitiu yaro ka en la sekvante yaro mi eble kamensos pri labori novan proyekton char oni jam invitis min ka temas pri giganta interreta video simile al mondo de milit arto sed netiel granda eble du al tri procento de tio. Sed ciu case, estos gigante videoludo, cae vi povs ludi gin in la interneto, estos plurai artisto in la gruppo, desegnisto, mi kiel la programisto, uh, sed ni ciui cun laboros, uh, ah, kai mi jam commences discuti la ideon cun ili cae la la tuta ludo oni povos ludi gin en Esperanto, sed la proiecto daudos unu jaro, do mi comenzos la laboro ni la comenzo de la sequanta jaro, cae versaine la laboro finigios je la fino de la sequanta jaro, uh, cun grande kickstarter mon collecto, uh, tamen la ideo estas ke la videoludo ludo estos sen paga, a uh, anue kaj vi ludi ludigin la beta a versio kaj poste se vi ŝatus tion tiam vi povas donaci al la Kickstarter mon collecto kaj tiam la dua versio de la videoludo estos senpage dispon disponita mi supposos ciu case mi esperanto la sa tempo ne estas tiel bona ĉar mi ne tiel multe uzis esperanton efektive dum lo pasintaj ses monatoj mi kredas ke mi simple ne parolos esperanton mi estas tiel engagita en alie projekto uh, mia lingva projekto programadon kaj tiel plu ciu case mi esperas ke ĉi tio estas interesa por vi, la video ludo ancora estas completa, do estas multe da problemui, sed pos plurai monatoi estos preto por vi ciui ludi. Ciu case, gen la fino del filmo, se vi shatus gin, shatus gin, uh, ah, compreneble disconigu gin, ca mi vidus vin ciuin en la veronta filmo do Gis.